Valeu aí, chefe. Obrigado. Bom, vamos iniciar mais um patrulhamento aí de Rocan. Em busca aí de criminosos. Realizarmos algumas abordagens e procura de veículos roubados. Tá não tá cheio aqui nessa área. Vamos aí, Billy. área aqui é uma área muito complicada, tem que ficar bem atento aí. Valdeir. As imagens do inimigo na calma está tirando daqui. Ficar Vou TGP 300. O local. Ficar esse comando com esse controle da TGP. Ficar esse liberado de 300. Vamos ver se ele vai aí de a placa aí. Vamos abordar aí esse veículo. Pela... Desliga o carro e desce com a mão na cabeça Levanta a mão. Passa o documento aí. Thanks. Bom, verificou o meu golfe. Fica ligeiro na rua aí, hein, filho. Tá liberado. This was a warning. sistema de recarga hidroviário, recarga hidroviário, roubo, desafio de segundo brasileiro. Fazer um teste só, 92 CP, apoiar a equipe de Rolfão Cassete, a equipe da segunda companhia apoiar a Rolfão novamente. Inteligente, está pelo 98. Cassete. A minha está na segunda, até encostar 98 para apoiar a equipe de Rolfão. Seguinte, esse documento aí. Tá tudo em dia, o carro é seu. Consultar, hein, meu. Ou BO, tiver algum BO, alguma coisa, já fala logo. Fazer a consulta aqui, verificar. Tá tudo nas ordens. a documentação dele. Tem novidades. Agora eu vou verificar o veículo. Target vehicle license plate. Six four Ida Ida David four niners zero. Target is ten four. Positivo. Gastei alguma coisa no veículo. E novidade também. É o que é isso aqui é liberar ele. Pode ir lá, Joe. Liberado, pega seu documento. E uma boa noite de Espanha da Rocan. Stay out of trouble. Ah, shit! Calma aí, Billy. Vamos ver se a gente militar armado, hein? transformando na áreas da tribuna Os indivíduos se invadiram no Fiorino Vermelho, que tem a Fiorino Branca, indivíduo camiseta vermelha, boné vermelho. Indivíduo Consegui o patrulhamento. E agora sem novidade.